Dieser Film gibt maximal den Hauch einer Idee davon, was wir auf der Toten Tour in Argentinien erlebt haben. Hallo, heute ist der 18.10.2022. Wir befinden uns gerade am Flughafen in Frankfurt und wir fliegen weg. Und zwar der hier. Hallo, ich bin der Andi. Der hier. Und die alle. Die kenne ich nicht. Egal. Wir trinken jedes Bier fast aus. Ich habe noch nicht gesagt, wo es hingeht. Das steht im Videotitel, Alter. Oh. <laughs> So, wir haben es geschafft. Wir sind in Buenos Aires gelandet. Die Koffer sind da, das Blut fließt langsam wieder in die Beine. Und das hier hinter mir ist der Flughafen. Und wir hatten gerade schon die erste lustige Geschichte erlebt. Die Einreisekontrolle, die hat uns nämlich ebenfalls mit ihrem toten Hosenticket für übermorgen empfangen. Und hatte toten Hose auf dem Handy laufen. Three hours later. So ihr Lieben, wir sind angekommen in Buenos Aires. Von Haustür zu Haustür haben wir ungefähr 30 Stunden gebraucht. Und das ist unser schönes Zimmer. Also ich habe auch als erstes, war natürlich auch meine Idee, der Unterberg ausgepackt für alle. Dann haben wir Unterberg getrunken. Ja. Alles auf meinem List So, ich zeige euch jetzt noch die Toilette. Dann. <laughs> wir sind jetzt in einem Restaurant gelandet, haben uns jeder ein kleines Bierchen bestellt. Ein ganz kleines. Leck mich am Arsch, ey. Das war das den Germans direkt am Mars. Direkt der ganze Mars. Wir trinken die, das Bierfass aus. Einen wunderschönen guten Morgen aus Buenos Aires. Wir waren gerade bei der Western Union, haben Geld eingetauscht. Was ihr hier seht, sieht viel aus und ist es auch. Das hier sind ungefähr 80.000 argentinische Pesos, was umgerechnet ungefähr 300 Euro sind. Andi, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wir sind am nächsten Touri-Hotspot. Phil, hast du eigentlich schon mal Eintritt für einen Friedhof bezahlt? Äh, tatsächlich nicht, nee. nee. Ich auch nicht, aber ich war auch noch nie auf so einem Friedhof. Krass, das ne? sieht aus wie eine eigene Stadt, finde ich. Ja. Ich meine, das ist halt, das ist halt die Stadt der Toten. 1789. So lange steht das hier schon. Das ist ja krass. Sieht doch so modern aus. Da hinter uns ist der Friedhof, die Stimmung war sehr bedrückend. Uns ist aufgefallen, dass wir schon lange unseren Pilsettenhaushalt nicht mehr aufgefüllt <laughs> haben. Und Andi, nur noch eine Paddel heute. Eine Paddel noch, dann ist Schluss. Äh. Und Wollten wir auch eine Pilsette? Das ganze Ding hier? Ja, oh, und wieder gibt es neue Pilsetten. Uns wurde gerade gesagt, dass der Kiosk fast leer gekauft ist. Das habe ich, das hab ich schon vor einer halben Stunde angekündigt. <laughs> Haben Sie alles geschafft? Alles! Alles! Ich muss schließen, meine Laden! ah. Wir trinken! Yeah, das Bier fast aus! Muchos gracias de pinzetos. Der grande pinzeto. scheißegal. Viel, viel Gott, der ist voll Treue, das kann ich mir kapieren. Thank you. das schönste Konzert meines Lebens. Ohne Scheiß. Jetzt mal Spaß beiseite, war das jetzt hier jemand bei, bei Pilzetten, ey? Leck mich am Arsch, was war das denn? Verdammt nochmal gute Hosenkammer. Wir haben gestern noch nicht mal verarbeitet, aber neuer Tag, neues Glück. Wir schauen jetzt mal äh, in eine große Bücherei rein. care for I'm pretty sure you're right into the core Wir haben die Typen und Mädels vom Flughafen wieder gefunden. Guck mal, Chantal ist wieder da. <laughs> und jetzt gibt's wieder Pilsetten. Wer hätte das gedacht? Oh, So, da sind wir, das Estadio Obras in Buenos Aires. Und das ist heute mein vierter Totenhosen-Länderpunkt. Ich habe die Hosen jetzt in Deutschland gesehen, in der Schweiz, in Polen und heute in Argentinien. Ein Traum wird wahr. das war Abdo eins. War eine krasse Erfahrung. Ja, ich habe keine Stimme mehr. <laughs> So, wir sind zurück. Fazit, erster Abend. War geil. Also wir glauben, da ist noch Luft nach oben. Der Freitag ist für heute beendet. Ein paar Pilze können wir noch trinken, oder? Ja, machen wir nur, ja. <laughs> Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gestern war schon mal ein schöner Start auf dem Toten Hosen Konzert. Wie ihr seht, die Stimmen leiden schon runter. Das Stimmt doch überhaupt gar nicht. <laughs> Fühle fühl ich überhaupt nicht. Was machst du da? Ich kratze meinen Rücken mit meinem Rückenkratzer. <laughs> ich merk's auf Deutschland mitgebracht. Wohlstand. Ich gönne mir jetzt schon meine Frühstückspinsette. 12 seconds later. Wir machen jetzt heute mal eine ganz neue Erfahrung. Wir fahren das erste Mal auf diesem Kontinent Bus und Bahn, weil die Fahrt umgerechnet ungefähr 10 Cent für uns kostet. Liebe KVB, davon könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden. John, steigst du aus, ist Party hier. Da vorne ist das Estadio Obras. Ich bin mit einer Pilsette ausgestattet. Ich würde sagen, Totenhose Runde 2. Oh yeah! <laughs> oh nein. <laughs> Du hältst nichts von meinen Freunden, ich kann deine nicht verstehen. Kein Wunder, dass man uns so gut wie nie zusammen sieht. Werde niemals einer Meinung sein, wenn sich's nur ums Wetter dreht. Frag mich nicht, warum ich brauche dich. Tag reicht uns der kleinste Streit, um aufeinander loszugehen und habe die Medikamente von meine üblen Verstopfung bekommen. Das war auch krass. Oh. Hallo. Hallo. <laughs> Hier. Was hast du mir denn da mitgebracht? Fernand Branca. Er meint das sehr gut mit uns. Dass er nicht durchsichtig ist, ist alles. Ich habe den Fehler gemacht, ihm vorher Trinkgeld zu geben. Der kann ich mir aufhören. Hier, <laughs> lass es dir schmecken. Delicious. Boah, macht, macht dank neuer Rezeptur jetzt nur noch auf einem Auge blind. Oh, los Pinzettos. Yeah. ich bin auf allen Ebenen befriedigt. Möchte nur noch sagen, der Samstag ist für heute beendet. Und ich würde sagen, kauft mein Scheißbuch. <laughs> Leute, nächste Kulturhaltestelle. Heute sind wir in La Boca und es hat nur eineinhalb Stunden gebraucht, bis wir hergekommen sind, weil am Sonntag einfach keine Uber fahren. Naja, aber wir haben es trotzdem hierher geschafft. Hat zwar gedauert, aber jetzt gibt es schöne Schnittbilder von La Boca. Hallo Argentina. Das du wirst nicht kriegen, das du wirst nicht kriegen, la la la la la la. Aber einmal erbrechen auf Käfig und er hat gekriegt. I don't know what you want, but maybe what you need. Dancing in the street, feeling very free. Gibt's jetzt Straßenpilsette? Straßenpilsette. <laughs> trinken jedes Bier fast aus. I don't know who you are, but maybe what you be. Also wie wir gerade schon sagten, wir sind jetzt im Beer Bierlife und Beer Bierlife klingt ja auch so ein bisschen nicht so deutsch eigentlich, nur so halb. Ich glaube übersetzt bedeutet das einfach Pilzettenleben und die schrauben wir uns jetzt rein. Prost, wir trinken jedes Bierfass aus. 20 minutes later. Oh! habe ich meine Verstopfung damit in den Griff bekommen. Alles Und, äh, Guck mal hier, Alkoholgel. Raus. Ich habe mich nicht jetzt in den letzten acht Stunden Cola getrunken. <laughs> Tages Glück. Ähm, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass äh, diese Argentinien-Reise und die Toten Hosen hier in Argentinien mal live zu sehen, dass es einer meiner Lebensträume war. Um mir davon ein Stück mitzunehmen äh, und zu behalten, habe ich mir heute einen Termin bei Nico gemacht. Hallo! Und ich, äh, ja, da würde gleich was Schönes stechen lassen zur Erinnerung. <laughs> An die möchte Phils Kopf im, äh, auf dem Rücken haben. Nein, im Gesicht. Im Gesicht. Sein Gesicht auf mein Gesicht hätte Einfach aber drüber sowas. Na schön, dann will ich mir mal ein kleines Schweinchen Laser schlachten. wieder mal ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Heute sind wir zu Marios Gartenparty eingeladen. Wir wissen nicht, wer Mario ist, <laughs> aber er wohnt 60 Kilometer von hier entfernt. Und er hat alle Deutschen im Land äh, zu seiner Gartenparty eingeladen. Und da fahren wir jetzt hin. Es wird wundervoll. Ich freue mich auf Mario und auf Martin. Gartenparty hier. Prost, Kinders. Prost. Du mit deinem holländischen Prost. Währenddessen bei der Lesung von Campino. Con toda la rotina de un hombre maduro. das Land, in dem so viele schweigen, wenn die Nazis auf die Straße gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Es ist noch mein Land und dein Ruf ist sowieso schon. Zurück in der Halle der superbesten Freunde. Äh, also bei Mario. Darauf wer das Spiel verliert, denn darauf kommt es nicht an. Wir sind der sonst kapiert, ist uns nicht interessant. Das ist Mario, unser Gastgeber. Und, äh, wir sind ihm sehr dankbar, dass er heute hier uns eingeladen hat. Mario, möchtest du ein Schlusswort sagen ähm, zu der Party heute und was du den Toten Hosen-Fans in Deutschland sagen möchtest? Eh, falta poco para, faltan pocas horas para que termine la fiesta. Eh, la hemos pasado muy lindo con las bandas que han tocado. Están todos en Alemania invitados a venir a casa. Son amigos, son gente de corazón, así que acá se viene a disfrutar y a pasar un lindo día. Les agradezco a todos los que han venido, los que lo van a ver allá en Alemania, los que ya han venido anteriormente y los que le quedan por venir. Así que hay gente que falta venir a La Plata, Los espero en la próxima. No falten. I don't understand a word, but uh, thank you that we could be your guest. Thank you Wir sagen Gracias Mario, zehn Stunden später Pokoflummi. Was, was passiert als nächstes? Als nächstes spielen die Toten Hasen. Das ist ganz gut ich gerade, ne? Ja, sau gut, Plätze. Das, das ist der Kerl, der mich gestern gestochen hat. Ja, er hat ihn gestochen, das ist ja richtig. Schreibe mal rein. Der letzte Tag auf dieser unglaublichen Reise hat jetzt für uns angefangen. Ich bin so komplett reizüberflutet von diesen letzten Tagen. Es ist deutlich, deutlich krasser geworden, als ich es mir je erträumt habe. Wir waren gerade äh, Steak essen, mal wieder. Steak? Steak, ja, Steak, ne? Steak, Steak, Steak. Ihr hört, es, ich bin noch ein kleines bisschen erkältet. Das trifft uns alle und auch irgendwie alle Deutschen, mit denen wir gereist sind. Also richtig viele fragen gerade nach Hustensaft, nach Medikamenten, keine Ahnung. Unser letzter Tag, wir gehen jetzt heute mal in den Zoo. Dabei laufe ich schon die ganze Zeit mit zwei Affen rum. <laughs> Und auf einmal sind wir mitten in der Hauptstadt voll in dem Dschungel. Pass dir nichts an, alle Pflanzen wollen dich töten. Fine, friss ihn! Nein, friss ihn. gerade eine seltsame Statue im Zoo entdeckt. Ich glaube, das ist eine argentinische Gottheit oder sowas. Der Beschützer der Tiere und Zerstörer der Pkw oder irgendwie so, <laughs> ich weiß nicht genau. Mittwochabend mittlerweile. Wir sind's. Heute ist unser letzter Tag und äh, das letzte Toten äh, Hosen Genau, das wollte ich sagen. Nummer 3 von 3 in Argentinien, hier ist schon gut was los. Flughafen in Buenos Aires Es geht zurück. Ich glaube, wir brauchen alle erstmal ein paar Tage Zeit, um das Ganze hier zu verarbeiten. Phil hat gerade schon gesagt, er freut sich auf sein Bett. Phil, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Es wird noch bis morgen Abend dauern, bis du in deinem Bett Es wird liegst. noch sehr lange dauern, ich weiß. Es wird noch sehr lange dauern. Wir sagen vielen Dank. Gracias Argentina. Hier oben kommt ihr noch auf den Videoblog von Warschau und äh, bis zum nächsten Mal. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Hier, eure Videos aus Tandil. Hey.